Halo bosku, welcome back to my channel Di channelnya Slaughter Independent ya bosku Oke bos, dan di sini seperti biasa ya Gue akan berbagi pola bermain di game Mahjong Ways yang kedua ya dan gue di sini bermain menggunakan provider dari PG Sopan ya bosku oke okay? oke okay, bos dan di sini gue bawa modal lumayan lumayan receh lah walaupun gak receh-receh banget sih ya ini uh, modal modal merakyat sih kalau menurut gua ya 50k ya dan untuk di bettingan gua di sini pakai di bettingannya 1000 dan untuk polanya kita langsung masuk di pola 50 kali auto play ini bosku ya oke okay? oke okay, bosku dan uh, sebelum lanjut ya Sebelum lanjut, alangkah baiknya buat kalian yang baru nongkrong ataupun baru mampir di channel gua, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan juga subscribe-nya, dan jangan sampai kelupaan untuk selalu aktifin notifikasi lonceng kalian, agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan juga update-update terbaru maupun uh, uh, info-info terbaru ya dari channelnya Slaughter Independent ini ya okay. Oke, okay, uh, eh, kita di sini langsung aja masuk ke dalam gamenya aja. Dan semoga aja kita di sini bisa dikasih profitan dulu lah, minimal profit lah, minimal profit. Ya syukur-syukur kalau misalkan kita dapat jackpotnya itu lebih lebih syukur banget lah kayak gitu. <clears throat> Dan buat kalian yang kepo-kepo, gua di sini bermain di situsnya situs apa? Untuk situsnya nanti gua bakalan cantumin aja di kolom komentar. Nanti linknya gua bakalan taruh di kolom komentar. Dan kalau misalkan gak ada di kolom komentar nanti juga gua bakalan cantumin di deskripsi lah. Di deskripsi gue juga cantumin nanti ya. Oke, dan di sini gue langsung dapat free spin ya langsung dapat free spin di bettingan 1000 semoga aja di sini kita bisa dikasih pecahan-pecahan yang mantap ya bosku oke okay. mana nih masih belum ada ya dong masih belum apa ya masih belum ada yang enak gitu ya nggak apa-apa santuy santuy dulu santuy hmm ini dia oke okay. dua bulat ini dua bulat ini enak eh dong dua bulat mana anjir kagak ada penuh ya padahal tadi dua bulat penuh itu namun sayang sekali kita masih belum dikasih untuk dua bulatnya jadi ya ya udah mau gimana hmm. kita naik saja mantap kasih meledak oke okay. tiga bulat anjir kagak ada yang masuk lagi udah tinggal satu lagi ya wah terakhir ini anjir abis dong dapat berapa nih kita 45.000 doang dong kacau gue kirain mau dikasih gede gitu ya kan taunya 45.000 kampret bettingan 1000 ya sebettingan 1000 cuman segitu sih parah banget sih kalau menurut gue ya hmm, enaknya sih naikin bettingan kali ya naikin bettingan gue taikin di bettingan 2000 dulu dan untuk spinannya gue coba diacak dulu ya gue coba spin manual dulu hmm. ah. oke okay. Oke di sini gue coba di 30 kali autoplay ya uh, untuk di bettingan 2000 dan semoga aja uh, eh, di bettingan ini di putaran ini kita bisa dikasih profit minimal profit lah minimal profit syukur-syukur kalau kita dikasih jackpotnya itu lebih mantap banget ya bosku ya itu lebih mantap banget sih emang cuman ya yang nggak nggak setiap hari juga sih ya jadi kalau misalkan dapat uh, eh, jackpot itu kan di random juga jadi enggak nah enggak enggak selalu gua uh, eh, dapat jackpot atau apa oke okay. sebelum masih belum ada yang meledak ya ini mungkin oke okay. Eh. masih kita coba ya masih kita coba pokoknya santai gue naikin bettingan gue lagi ya di bettingan 5000 gue cobalah siapa tahu aja di bettingan 5000 mau dia uh, modal gue udah tinggal 50000 ya gue sengaja aja all siapa tahu aja kita dikasih kan oke okay. mm -mm. oke okay, dua bulat Which one's gonna connect to a n g l o n